ሳይነካም አንድ እሱም ሳይነካም ጅንና ለጎጃም ስሜ በድሉ ፈንታሁን ይባላለሁ። በጎዛመን ወረዳ አዲስና ጉሌት ቀበሌ ሰብል ልማት ባለሙያ ነኝ። ዛሬ ው በአርሶ አደር የአሳ ባየለ ማሳ ላይ የቢጫ ዋግን ለመከላከል እየሄድኩኝ ነው። ተከታተሉኝ። አያሰብ አያሰብ አያሳብ መስገን ሰላም ነው በድሉ? እግዚአብሔር ይመስገን። እንዴት አደርክ? ሰላም ነው? ደህና ነህ? ሰላም ነው? ሰላም ነው? ደህና እግዚአብሔር። አያሳብ ያው በባለፈው የመተህ ቢሮ በነገርከኝ መሰረት ስንዴው ላይ በሽታ ተከሰተብኝ ብለህ በነገርከኝ መሰረት ያው በቀጠሮ ዛሬ ተገኝቻለሁ። የተከሰተብህ በሽታ ስንዴው ላይ ምንድን ነው? ልትነግረኝ ይኸውልህ በድሉ፣ ባለፈው መጥቼ እንደነገርሁ አሁን እዚህ ማሰያ ላይ ለፍቼ ለፍቼ ቢጫ ዋግ የሚባል ተከስቶብኝ በዚህ በቅጠሉ ሁሉ የሆነ አረንጓ ወደ ቢጫ አይነት የሚበን ነገር ነው የሚታይ። እንዲህ አይነት ተከስቶብኝ ነው ወንድ የሚገርም ነው። እንዴ ደግሞ እንደ መሩ ሰብል ደግሞ በመስኖ ሰብል ላይ ተከሰተ ማለት ነው። እስኪ እናስስ እናረጋግጥ እስኪ ገርም ነው። አየው አየው ይኸው ደግሞ እዚህ ተከስቶ በመስኖ ሰብል ላይ ደግሞ አየው ይኸው እንዲህ ስትለው እንዲህ ስትለው በጣት ይኸው ቢጫ ምልክት ይመጣል ማለት ነው። በጣት ላይ ነጠብጣብ ሸንተረር ነገር አለው። በእጅ ባውራጣት እንደዚህ በለውማ ይኸው ቢጫ የሆነ ምልክት ይመጣል በእጅህ ላይ ማለት ነው። ስለዚህ ተከስቷል ማለት ነው። እስኪ ሌላ ደግሞ እኒ እንፈልግ። ይኸውልህ ይሄ ሁሉ ምን አምክኑ ነው? በሽታ ነው እባክህ፣ እንዲህ ያለ የወረደብን ወንድሜ አዎ አዎ በጣት እንዴት ስትለው ቢጫ color ይመጣል። በጣት ላይ ነጠብጣብ አለው። እንትን ደግሞ መስመር መስመር ደግሞ ይሰራል ራሱን የቻለ ማለት ነው። ስለዚህ ያው በዚህ ላለ አለ። ይኸው ይኸው በዚህ በዚህ ይኸው ይኸው በዚህ አየው እዚህ ጋር ሌሎች ጋር አለ ማለት ነው። ረማት ነው ያለ ያው እንግዲህ አየህ ሀሳብ ነው መሰረት በሰብሉ ላይ የቅጠል ቢጫ ዋግ ተከስቷል። ይህም ምልክቱ ደግሞ በጣትህ እንደዚህ ስትለው በሰብሉ ላይ እንደዚህ ስትላ ቅጠሏን በጣት ላይ ቢጫ ምልክት ይታያል ማለት ነው። እሱ ደግሞ በአንድ ሰብል ተከሰተ ማለት ደግሞ ካልተረጨ በንፋስ አማካኝነት ወደ ሌላው ሰብል ስለሚተላለፍ ይህን በሽታ ለመከላከል ወይም ለመርጨት ያዘጋጀው ኬሚካልና አልባሳት አለ። እኔም እንደነገርሁ እሱ ይሆናል ብዬ መድኃኒት እኔም ከመድኃኒት ቤት ገዝቻለሁ። እስኪና እንሄድና አልባሳትም አለ እና እዚህ ጋ ነው ጥለው ላይ ያኖርሁት። እስኪ አንድ ባንድ አንተም ይኸው አሪፍ ነው። ጥለው ላይ ማን ሁሉንም ነገር አሳክታል ማለት ነው። ጥሩ በቃ እያሳብ ጥለው ላይ ማኖርህ አሪፍ ነው። በቃ እስኪ ሁሉንም ማሟላትን እስኪ አንድ ባንድ እንየው። ይሄንን እንድታይልኝ ብዬ አይደል እዚህ እንየው ያልሁህ ወንድም። ያው እንደነገርሁ በድሉ ያዘጋጀሁት ይሄ ማክስ ነው የአፍንጫ መሸፈኛ። አሪፍ ነው። ማክስም ማዘጋጀት ጥሩ ነው። ደና ያ ይሄ ደግሞ የአይን መነጽር ነው ያዘጋጀው። አሪፍ ነው አያሳ። በቃ ይሄንን መነጸሩን ራሱ ማዘጋጀት በጣም አሪፍ ነው ማለት ነው፣ አይናችንን እንዳይጎዳን። ይሄ ደግሞ የውልህ በእጃችን እንዳይበከል ጓንት፣ የእጅ ጓንት። ጓንቱም አሪፍ ነው። ያው ለእጃችንን ከነካን ደግሞ ለቆዳ በሽታ ስለሚያጋልጠን አሪፍ ነው ማለት ማለት። ይሄ ደግሞ ቱታ አዘጋጅሽ ይኸውልህ እኔ አንተ ወንድም ሁሉ ዝግጁ ነኝ። አሪፍ ነው፣ አሪፍ ነው፣ አሪፍ ነው። ይሄ ደግሞ ጸጉራችን እንዳይበክለው ይሄን አዘጋጅቻለሁ። አሪፍ ነው። ቆብ ማዘጋጀትህ ራሳችንን ጸጉራችን እንዳይጎዳል። መጨረሻ ደግሞ የእግራችን ሰነድ እንዳይገለንም ቦቱም እንዳንበከል አዘጋጅ። እሺ ጥሩ ነው። አየህ ሀሳብ አልባሳትን ከቆብ ጀምረህ እስከ ቱታ ድረስ አሳይተሃል። አሪፍ ነው ያሉ አልባሳቶችን ያሳይተኛል። በተጨማሪ ደግሞ ኬሚካልና መርጫ እንዲሁም ውሃ ስለሚያስፈልግ እሱ እንድታሳይ ይኸውልህ ያዘጋጀሁት የመርጫ መሳሪያ ባለ ሀያ ሌትር ባለ ሀያ ሌትር መርጫ ነው ያዘጋጀው። አሪፍ ነው። ሀያ ሊትር ማዘጋጀት ይኸውልህ በላከኝ መሰረት የገዛሁት ኬሚካል ይሄ ነው። እሺ አሪፍ ነው። በጣም አሪፍ ኬሚካል ነገስተ ያው ዛንትራ ለሴፕቶሪያ እና ለቅጠል ዋግ ስለሚሆን ምርጥ ኬሚካል ገዝታል ማለት ነው። አሪፍ ነው። አሪፍ ኬሚካል ገዝታ ጥሩ። በቃ የሀሳብ አሪፍ ኬሚካል ገዝታል። ዛንትራ ለቅጠል ዋግና ለሴፕቶሪያ የሚሆን ኬሚካል ገዝታል። ምን ያህል ማሳ እንዳለህና ምን ያህል ኬሚካል እንደገዛ ልትነግረኝ ትችላለህ? ያለኝ መሬት አንድ ጥማድ መሬት ነው። አሁን ከዚህ ልጠቀም የፈለግኩት ግማሹን ነው የሚሆን ብዬ ነው ያስ ጥሩ ነው እንግዲህ አየህ ያው እስካሁን ያሉትን ነገሮች አሳይተኛል። ያው ኬሚካልም እንደገዛህ አሳይተኛል። ጥሩ ኬሚካል ገዝታል። ዛንትራ የሚባል ኬሚካል ጥሩ ኬሚካል ገዝታል። ለዚህ ግን መበጥበጫ የሚሆን ውሃ አዘጋጅታል። ያው እንዳልከኝ ለመበጥበጫ የሚሆን የኔ ጥማድ መሬት አንድ ጥማድ ስለሆነ አምሳ ሌትር ነው የሚያስፈልጋት። ያው አንድ ጀሪካ ቀድቻለሁ። ያው ተጨማሪ ደግሞ ያስፈልገናል አመጣለሁ። ይሄ ለጊዜው አሪፍ ነው። በቃ የሀሳብ ያው ለአንድ ሄክታር ሁለት መቶ ሊትር ውሃ ስለሚያስፈልግ ለአንተ ደግሞ አምሳ ሊትር ውሃ ነው የሚያስፈልግህ። ሀያ ሊትር እዚህ ያዘጋጅታል ማለት ነው። ሌላ ደግሞ ተጨማሪ ታመጣለ ማለት ነው። አሪፍ ጥሩ አያሳብ ያው አልባሳትን ከቦት ጀምረህ እስከ ቆብ ድረስ እንዲሁም ደግሞ መርጫ መሳሪያ እንዳለህ ውሃም እንዳዘጋጀ አሳይተኛል። አበጣበጡን ታሳየኝና ወደ ርጭት እንግባ። እሺ በድሉ፣ ወደ ርጭት ከመሄዳችን በፊት ቅድም ያሳየው የአልባሳቶች አሉ አይደል? እነሱን ልልበስና ከዚያም በኋላ ወደ ብጥበጣ እንሄድ። ወደ ብጥበጦ ከመሄዳችን በፊት አለባብሱን ላሳይህና እንጀምር። ጥሩ ነው በቃ እያሰብ። እሺ አለባበሱ መጀመሪያ ቱታ ነው በመቀጠል ኩፍያ ይደረጋል። በመቀጠል በድሉ መነጽር ይደረጋል። በመቀጠል የአፍ ማክስ እናረ ቀጣይ የእጅ ጓንት እናረግ። ያው ጓንቱን አድርጊያለሁ። አሁን ቦት አሁን እንግዲህ የመጨረሻ እየደረስን ነው። አሁን ቦት አደርጋለሁ። አሁን አለባብሴን ጨርሻለሁ። ለብጥበጣ እንዘጋጅና ቁጭ በል። ጥሩ ነው አያሳብ። ያው ያለችን ነገሮች አልባሳት እንዴት እንደሚለበሱ አሳይታል። ወደ አበጣ ያው መጀመሪያ አሁን እንግዲህ ይሄን መርጫ መሳሪያ መክፈት ነው አሁን። ከዚያም በኋላ ይሄን ማጥለያው ማረጋገጥ ነው። ይሄ ቆሻሻ ገብቶ እንዳይዘጋብን ኋላ። አሁን አስር ሌትር ውሃ ላደርግ ነው። ምናልባት ትርፍ እንዳይወጣ ታይልኛለህ። በድሎ እሺ አይልሃለሁ። በቃ በቃ እሺ፣ አያሳ በቃ በቂ ነው። አስር ሊትር እንዳልክ አስር ሊትር ላይ ያርሳል ማለት ነው። ወደ ኬሚካል አሁን ይሄንን ኬሚካል ከማድረጋችን በፊት ይሄንን ላኑረው። ከዚህ ቀጥሎ ኬሚካል ከነደልን በኋላ ያው እንግዲህ ይቺ ይሄ መርጫ የሚያስፈልገን መቶ ነው። ስለዚህ አምሳ አምሳ ነው ማድረግ። በዚች ሁለት አደርጋለሁ። መቶ እንደምትጠቀም ነግረህናል። ጨምር። አሁን አንድ ይቀርሃል። አንድ አርገሃል። እሺ አንድ አርጌያለሁ። ሁለት አርጌያለሁ። ያው አሁን በመቀጠል ይህንን የቀረ ውሃ እንሞላለን ማለት ነው። አሪፍ ነው። አሁን ቅድም መጀመሪያ አስር ሊትር ውሃ አድርገሃል፣ ከዛ ኬሚካል አድርገሃል። አሁን ደግሞ ቀሪውን ውሃን እየሞላህ ነው። አሪፍ ነው። አዎ ሲሞላ ይል እሺ፣ አይላለሁ፣ እነግርሃለሁ። ጨምር። በቃ በቃ አሁን መግጠም ነው የሚቀረን። እንገጥምና ይህን ከገጠምን በኋላ ገጥመናል። ያው አሁን ውስጥ እንዲብላላለን መድኃኒቱና ውሃው እንዲዋሃድ። ይሄን ሞዞስ ለአምስት ደቂቃ እንወዘውዘዋለን። ኋላም ተሸክመን ስለምንወዘውዘው እንደዚህ አድርገን እንወዘውዛለን። ያው እንግዲህ በድሉ አሸክመኝና ወደ ርጭት እንሂድ። እሺ ላሸክመህ ርጭቱን ያው እንግዲህ አያያሳብ እስካሁን ያለውን ነገር አሳይተኛል። እንግዲህ ወደ ርጭቱ ነው የምገባ አይደል? ስለዚህ ወደ ርጭቱ ከገባ እኔ ደግሞ አልባሳት ስላለበስኩኝ እኔ ወደ ዳር ወጣ ልበልና ልጠብቅህ፣ አንተ እርጭ ማለት ነው። እሺ፣ ዳር ቆየኝ። ካለኩት አይነካም ና በድሉ ጨርሻለሁ። ጨረስክ? እስኪ ከጨረስክ በቃ አሁን ወደ አልባሳት ማውለቁ እንሄዳለን ማለት ነው። ሻይ ሀሳብ እንግዲህ ያው እንዴት መርጨት እንዳለብህ እስካሁን ድረስ አሳይተኸኛል። ረጭተህ ጨርሰህ ደግሞ አለባበስን እንዴት ማውለቅ እንዳለብህ አሳይተኸኛል። ግን ይህንን ርጭት ረጭተህ ጥቅም የምታገኘው ጥቅም በድሉ እሺ፣ አሁን የጠየከኝ ልብሶችን ለብሼ ስረጭ የነበረው የኔ ወደ እኔ ኬሚካሉ እንዳይገባና ጉዳት እንዳያደርስብኝ ነው። ለስንዴውን ስንረጭ የነበረው ደግሞ ቅድም ያየነውን ዋግ አጥፍተን ጥሩ ምርትና ምርታማነትን ለማሳደግ ተፈልጎ ሻያ ሀሳብ ጥሩ ነው። እስካሁን ስታደርገው ስለቆየህ ጥቅሙን ያለውን ዘርዘር አድርገህ ነግረኸኛል። አሁን ግን ስትረጭ የነበረህን ጥንቃቄና ረጭተህ ስትጨርስ የምታደርገውን ጥንቃቄ ልትነግረኝ ትችል? አሁን በድሉ የጠየቀኝ አሁን የማደርገው ጥንቃቄ ልብሶችን በሳሙና አጥቤ ከህጻናት የማይደርሱበትና እንስሳትና ሰው ንክኪ የማይደርስበት ቦታ ላይ ማስቀመጥ ነው ያለን። እሺ ጥሩ ነው። አየ ሀሳብ ያው እስካሁን ድረስ ረጭተህ የምታገኘውን ጥቅምና ከረጨህ በኋላ ደግሞ የምታደርገውን ጥንቃቄ ለነግረህኛል ግልጽ ባለ ሁኔታ። ግን ለአርሶ አደሩ የምታስተላልፈው መልእክት አሁን በድሉ እንዳልከኝ ለአርሶ አደሩ ማስተላለፍ የምፈልገው አንደኛ ይሄንን አልባሳቶችን በአግባቡ መልበስና መርጨት አለበት። ምክንያቱም ኬሚካሉ እንዳይመርዘው በአግባቡ ከለበሰ አይመረዝም ማለት ነው። ሁለተኛ ስንዴ ዋግ ዋግን ለማጥፋት ተከታትሎ ማርጨትና ማጥፋት አለበት። ምክንያቱም ምርትና ምርታማነት ሊቀንስ ስለሚችል ማለት ነው። ሶስተኛ በመጨረሻ አልባሳትንም በአግባቡ ህጻናትና እንስሳ በማይደርስበት ቦታ ላይ ማስቀመጥ ለቀጣይም አገልግሎት ሊሰጥ ስለሚችል ህጻናትም እንዳይበከሉና እንዳይረበሹ ማድረግ ይቻላል። ለሻየ ሀሳብ አመሰግናለሁ። በጣም ጊዜ መስዋዕት አድርገህ እንዴት መርጨት እንዳለብህና ከረጨህ በኋላ ደግሞ አልባሳት እንዴት ማኖር እንዳለብህ በጋራ አብረን ስላየነውና ስላስተማርከኝ በጣም አመሰግናለሁኝ። በል ሰላም ዋል። ደህና ዋል። ይሄ አይደል የኔ እኮ የግሌ ነው፣ ችግር የለውም። በስተመጨረሻ የማስተላልፈው መልእክት አርሶ አደሩ ማሳውን እያሰሰ ቢጫ ዋግ መከሰቱን እያረጋገጠ ቢጫ ዋግ ከተከሰተበት ዛንትራ የሚባል ኬሚካል በመጠቀም ምርትና ምርታማነትን እንዲጨምር አስተላልፋለሁኝ። አመሰግናለሁ።